Дам трошки. Горішки, отаких горіхів з прошлого року і позапрошлого. Багато. Койде гниленький, ну, даю нормально. Зараз даю всім. Вони так. Вже попідростали. На. Київлянка дуже любить горіхи і грець. Друзья, всем привет! Сегодня утром Санька уїхав додому. Я його вивіз на трасу і він ну, благополучно добрався уже в Павлограді. Був в 3 часа дня. Я дзвонив в Павлограді був. А я сьогодні цілий день сам займаюся. Э, Двері зробив на вагон. Зараз покажу по вагону, що ми зробили, і покажу по поросятам, що залишилось. А жена моя красила тоже покажу. Тут, коротше, ми зробили, сані ще були, зробили краски, і намішали в оцій ось бадії краску. Ну ж, вроді би, щоб хватило тільки на вагон. Ну, типа ж вагон з усіх чотирьох сторон покрасить. І вийшло, що у нас хватило і на вагон, і коротше, почали красити все підряд. А тут а ми як убрали сарай, що тут стояв старий курятник. Ми з нього зняли шифер, тому що за сараєм забора не було. І з того шифера, що з сарая, зробили оцей от забор. І коротше, у нас краски, виходить, хватило і на баню, і на вагон, і ще й на забор. На цю часть, що ми нову зробили забора. Двері, самі двері я зробив із двох шальовин. Отак вони смотряться снаружи. Дві шальовини розрізав і коротше таким образом. Внутрі так. А тут а потім вставлю пінопласт і е, плотний троєчку і утеплю двері. І може зверху ще чим зашью. Ну це коли буде вже тут мастерська. Зараз поки цей год е, зернохранилище, а на наступний год вже буде тут мастерська, поставлю буржуйку, то тоді я утеплю. А так цей год полежить е, кормова база, а потім на наступний год я вже построю в другому місті, там, коротше, свої плани, ну то вже буде в наступному году. Опустили ми його удачно, все хорошо, ліг якраз чотенько, все прекрасно, він улігся, тобто везде хорошо опустився, тобто все чітко. Чи що ми перше робили? Це щоб тачкою заїжджати у сам вагон. Тобто раніше вагон був піднятий, треба було лазити по цим поддонам. Зараз тачкою одразу заїхав і все. Ми тут також маленький порожок залили для тачки. І внутрянку внутрянку теж стяжку зробили. Ось такого, от такого типажа. Стяжка вийшла сантиметрів, ну де 7, де 8, де 6, отак. Там, по-моєму, толще, тут менше, или наоборот. Ну, коротше, уже сильно не этот. І погрунтували метал весь, щоб не ржавів. Почистили так, як могли, більш-менш щотками. І погрунтували його. А завтра я вже думаю, сьогодні вже з дверями все, вже закончив. А завтра позашпаклюю оці ось еті. У мене шпакльовки є, там буквально відро. Позашпаклюю це, щоб повипадало. Жена побила обычной побелкой известью. И по стенам тоже позашпаклевываю оці от всякі такі виямки, ямки, этот, і, і все. І виходить, вагон буде закончений. Вагон закончу, потім вже можна сміло оставляти цей, так сказати, об'єкт і переходити на щелеві поли, робити щелеві поли. Со щелевими полами я чого не спішу, тому що мені їх треба аж, я вважав, на август По щільовим полам аж на август, поэтому може Саня ще приїде, він поїхав, віддихне вдома і потім явиться і будемо робити. Коротше таке. А в мене мелких поки забот вистачає, мілочушок різних. А так, кого там немає е, матеріалу на повністю двері. Можна зробити края, края, центр, те утеплить, більш-менш все усилить і нормальні двері. Лайфхаковські такі. Це все іменно забрізки з остатків. Ну, правда, дві шальовини це не остатки. Ну, Дві шальовки залишились в кроваті ще. І все, це обрізки і поробив я так нормально. На самі налічники то стару доску з сарая вибрав. І просто що воно як покрасилось, сталося все монотонне. А так було все разнобли. Це теж з сарая, там не хватило кусок, додав. Ну а так воно все з кусків, щоб нічого не купляти, і все, грубо говоря, той же метал, теж ось цокольок на вагоні обшили з профліста. Це той, що залишився з нового сарая з прошлого року. І отак з обрізків, з обрізків, і все воно. Етот. Баню красить не думали, а покрасили вагон, дивимося, у нас ще пів бадії цієї краски. Так ми і баню закрасили з двох сторон, там треба двері буде так само зробити, де Саня живе. І, і ще й на забор хватило. Тобто покраски отлично. І зараз покажу вам по поросятам, що осталось. Бо поросят забрали, я вже не знімав. Один виводок забрали, зараз залишився ще один, на цій неділі приїдуть, заберуть і все, по поросятам голий Вася. По поросятам більше не буде. Завтра думаємо ще <clears throat> покрасити оцей от вагон. У мене тут по цьому вагону, я його чого не красю і нічого не роблю, тому що в мене тут свої плани насчет цього вагону. У мене тут буде і зерносклад, і цей вагон, то все в кучі. Я потім все ну все потім розкажу, як буду робити. Ну а зараз, звісно, дивиться сюди красивий зелений уголок, можна там сидіти, пити чай. Или там <laughs> жарить шашлик. Ну, к примеру, таке якесь непонятне. Ну і то ми перший раз покрасили, воно якесь цвіт м'ята вагона. Якесь таке страшне було. Так ми давай опять під, підрозвели ці красителі та отаке вийшло салатове, типу як в сараї. Ну нормально, пойде. По безнадьогі пойде. І також сьогодні е, жонушка моя двері покрасила. Ну не покрасила, а вскрила лаком. Отакий лак у мене був з прошлого року баночка. Розвели. А він якийсь чи оріх чи що. І отакі от вийшли двері, двері, як наче горілки попалені і лаком скриті. А це ж просто лаком скриті. Ну все, пошли в сарай. Хтось у мене питав, чи можна їм давати грецькі горіхи. Да! Вони, якщо воно не розкусується, вони його не їдять. Кормящий не даю. Готується скоро к опоросу. Обезьянка теж. Ну як, не зовсім скоро, ну скоро. Я просто їх після вольної клітки сюди. А ті, хто поросився в свободну клітку. От, допустимо, у мене була в цій клітці, да? Чи в цій. Или в этой, или в этой, я вже забув, в этой клітці. Виводок я продав, поросят, їх забрали. Свиноматка одразу пішла е, на свободний вигул. У неї зараз ще пару днів, повинна загуляти і ми її покриємо хряком. Це вона. А потім барашку заберемо, поставимо в эту свободну клітку, а київлянку туди на опорос. Оце, що сталося з поросят, 9 штук виходним поприїжджають, позабирають і все. І більш поросят нема, в продажі нема і в продажі не буде поки що. Тому що слідуючі виводки, якщо вони будуть, дасть Бог, оставлю собі на щелевий пол. І, кстати, дивіться, то мені писали е, ось поросята, сьогодні 18 число. Поросятам оцим ровно сьогодні 4 місяці. Є індивідуми, он як той другий стоїть, той кіл 120 вже. Це він один такий. Ну а в цих 100-100 з хвостиком. Цим 18 4 місяці, а ось напротив 21 го 4 місяці. Тобто через 3 дня. Я казав, що 4 місяці стольник це, ну, це нормально. Е, взвішувати, хотів я їх сьогодні взвішувати і тих. Цих 21 го взвішувати не буду, тому що я зараз ходжу на процедури, лічу спину і тягати мені не желательно. Та в мене і клітки немає. Льошка, привіт тобі. Клітки, той, що в мене була для зважування здорових, вже немає. Я буду робити другу клітку і для других вісов. Ну ці так, їдять горіхи, ну так, розкусують, ну не дуже. Ось. Щас, щас, ось стоїть і оцей. Це взагалі якийсь, я не знаю. Е, ну якийсь не знаю, як наче не з цього виводку. От він один такий дуже здоровий. Можна важити цього одного і кричать, у мене весь виводок такий. Ну цей в нього весу 4, як у 5 місяців. Ну а ці застольничок строго усі. І, кстати, ось оця свиноматка, це перших поросят, що мене забрали, вона не загуляла після отйома. А сьогодні я по ній замітив, що вже пройшло почти 20 днів і вона починає загулювати. Тобто завтра може вже її будемо покривати оцю свиноматку. Коротше, перегуляла 20 днів. У неї ще й вим'я, он эти камні, мажемо камні. У вим'ях е, ще не порозходилось молоку. Тобто, де де молоко перегорало, ще в перших сосках залишилось. Ну, воно пройде, ми мажемо, займаємося цим. Аматор на поготові, він жде і тре свої копитка, кого б уже покрити. Ну, Київлянку, понятно, що туди. І так же само це ці самі виводки, просто я їх пополам. Цим 21-го, а эти 18-го, тобто сьогодні. Цим сьогодні ровно 4 місяці. То же саме. Ну, стольник законний є. Хтось там удивляється, може бути, не може бути. Я не знаю, я вже привик, це нормально для мене. Якщо придержуватися повністю. А цим архаровцям. На. у нас. Так, 2 числа їм було 4. Ну, а зараз, виходить, 18, ну, 4,5 месяца. 2 июня буде 5. У мене ще є один грижовик маленький, вибракований по рисунок, я вам його покажу. Здоровий грижий ззаді, і теж, я думаю, вона сама по собі пройде, як і в цього. Ну, хотілося б так, а там будемо наблюдати. У них теж корм постійний є. Стараюсь, щоб постійно було. І вони не особо так його їдять, їдять кому треба і все. Корм питательний, ситий, ситний. І це. Так, вроді би все показав. Також по вон видно по тій шторці, вона висить як сюди сквозняк іде. От бачите, як хорошо витяжки тянуть сквозняк. От, то есть, воно Вітерець там подув, все, пішло, витяжки потягнуло. Ну, воно, мабуть, не видно в камеру, да? З цієї сторони тяне, а на эту сторону я між двох вікон поставив отражателі. Отражателем туди на вулицю, щоб отражало сонце, тому що тут буде дуже жарко. И эти я тупо заглушив, тут по два векна с отражателем. Эта сторона открыта. Ну скільки, ось дивіться, сегодня на дворі жаркенько, 20-21 е, в То тобто есть в сараї їхня температура, яка им надо. Да, барашка? Може и барашки дать пару штук? Не надо вам нельзя. Сьогодні вибігло два, по сараю бігали. На, київлянка. Ох, київлянка любе. Горіхи. Воду як набрало, я закриваю зверху этот, і набираю на утро поросятам. Ну, щоб вона була не холодна, а тепла. І утром добавлю теплої води поросятам. Чичі. так. Думаю, все розказав, думаю, все показав. Різать поки що на м'ясо нема кого, всі подростаючі покоління. Хоча мені вже дзвонять там, та ріж у тебе є кого, ні, ще нема кого, вони ще малі. Да, Амато? Барашку вони, звісно, висмоктали. Ну що, барашку. Крупненька свинка була, а зараз, звісно, їм буде в п'ятницю місяць, да, у нас виходить? Да, в п'ятницю місяць. Поросята. Поросята, слава Богу, хороші. Так, все, кому ще горіхів? Обізяна, тобі горіхи давай. Обізяна, якщо цей раз такий самий опорос буде, як і прошлий опорос то будемо бізяну убирати. якщо такі самі. Ну, думаю, не підведе цей раз, а там Надежда вмирає останній. Ось у мене Нюрка, вона е, строго в неї. 10-11 штук. В неї немає. Менше, більше. І, мабуть, я з Нюрки з того виводочка оставлю одну свинку. Одну або дві, мабуть, одну. Ось вона стоїть кантурша. Ілі оцю, оцю, ілі цю, ілі оноту. Це дві свинки, такі, що мені подобаються. Може їх оставлю кого на свиноматку. Щоб були і кантури, і і трьохпородний гібрид. Коротше, всіх потрошку. Тим більше на щіля готовлюся щілеві. Будуть щілеві, я думаю, буде проще. Я там вже придумав, як і навоз убирати буду ну то уже совсем другая история. Друзья, всем спасибо за внимание и всем пока.